آرزو voy akam nima qilyapti haliyam joyida uxlab yotibdimi hmm aka aka turing assolatu xoyrum minan naun aka hmm yopinchiqni ochaman shekilli <laughs> astag'firulloh <gasps> ajina musa rara <gasps> ajina oyi bu yerda nimalar bo'lyapti bomdodni <gasps> o'qidingizmi ajina keldi oyi telefonim bu yerda nima qilyapti mm. e, e buni <laughs> bu videoni kecha tunda kim tomosha qildi kimdir tushuntirib bera oladimi Mm-hmm. Mm-hmm. meni kechiring oyi bugun dam olish kunimiz bo'lgani uchun kecha tomosha qilgandik voy bu qanday maxluq bo'ldi allohu akbar oyijon <laughs> akajon hmm? uyqum keldi bo'ldi kirib uxlayman hmm. ah!

Unda xuftonni ham o'qimagandirsiz a? Tahorat olishni ham unutgansiz. Hmm. Shuning uchun yomon tushlar ko'rgansiz. Men esa yo'q. Meni tushlarim yoqimli bo'ldi. Hmm. Ha, shunaqami? Siznikidek qo'rqinchli emas. Hmm. <laughs> Alhamdulillah. Yoqimli tush ko'rgan bo'lsang, u Allohdan bo'ladir. Hmm. bilaman oyjon yomon tush ko'rganingni hech kimga aytmaganing ma'qul nussa nimaga yomon tush ko'rganimizni <laughs> boshqalarga aytmasligimiz kerak ha nega ularni aytolmaymiz oyjon chunki yomon tushlarni hammasi shaytondan bo'ladi astag'firulloh <laughs> payg'ambarimiz alayhissalom agar yomon tush ko'rsangiz uyg'ongach chap tomoningizga uch marotaba tuflab qo'ying deb aytganlar shunaqami keyin uch marta isteozani aytib holatingizni o'zgartirasiz tuf tuf tuf auzu billahi minash shaytonir rojim auzu billahi minash shaytonir rojim auzu billahi minash shaytonir rojim auzu billahi minash shaytonir rojim tushundingizmi meni kechiring oyijon <laughs> endi hech qachon yarim tungacha qo'rqinchli kino ko'rmayman <laughs> endi borib tahoratimni olay onajon bora qol polvonim keyin esa katta pushtirangli muz qaymoqni ko'rdim keyin esa bahaybat maxluq qo'llarini mana bunday qilib kelib qoldi ovozi bo'lsa Mm, ovozi qanaqa edi-ya? Ha, ovozi xuddi shunday edi. Mana shunday xirillab gapirardi. Ha? Hmm, akam uxlab qolibdi-ku. Men bo'lsa og'zimni to'ldirib, tushimni aytib mana. Ha, bekorga vaqtim ketdi. Kunduzlari yurganda ham, tunda uyquga yotishda ham Allohni zikr qiling. Shunda Alloh subhanahu va taolo sizni o'z panohida asraydi. ushbu multfilm porloq media buyurtmasiga ko'ra registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi e'tiboringiz uchun rahmat